a Renfe e a Diz da súa mellora, a modificación dos seus horarios e o seu mantenimento. Para facer esa pregunta, ten a palabra a súa portavoz, a señora Fernández Rodríguez. Grazas, presidente. Bo día a todas e a todos. E, bueno, ben, ben vida. Bueno, hoxe o tema que traio aquí é a liña FEBE, que é o ferrocarril de vía estreita, que máis ou menos, bueno, é unha infraestructura ferroviaria que enlaza a cidade de Ferrol, non? na comarca de Ferrolterra, a zona de Ortegal e toda a Mariña, non? que a, a provincia, bueno, a zona norte da provincia de Lugo tamén, incluso hai algunha liña que chega a Oviedo e podes enlazar incluso para chegar ao País Vasco. De feito, os concellos polos que pasa, que son Ferrol, Narón, San Sadurniño, Moeche, Cerdido, Ortigueira, eh, Mañón, eh, Viveiro, Xove, Burela, eh, Foz e, e Ribadeo. Eh, bueno, non sei se decir que o, a liña Febe é un rara avis non dentro dos ferrocarrís en Galiza porque é a única vía que hai no territorio deste, deste país. Eh, comentar que aparte de todos os problemas que padecemos todas as galegas e os galegos con respecto non a este sistema de transporte, eh, se pode falar tamén na parte da súa condición eh, física, eh, da súa condición que ta, se pode considerar tamén un tren de proximidade, sobre todo os destinos que están máis próximos á cidade departamental, donde hai máis frecuencias coas, cos concellos de San Sadurniño, que está sobre uns 20 km da cidade eh, de Ferrol, ou incluso bueno, a Vila de Ortigueira mira que está a 53, inda que as frecuencias van baixando. A partir de Cerdido non se podería chamar eh, bueno, tren de proximidade. Entón, nos últimos tempos, eh, sobre todo a raíz de que eh, FEBE queda integrado dentro de ADIF Renfe no ano 2013, xa nos últimos tempos antes de integrarse se viña, viña sufrindo pois unha baixada de frecuencias que se veñen agudizando unha vez que pasa a integrarse dentro de Renfe. De feito, incluso os propios empregadas e empregados ven como eh, hai un gran desleixo pola falta de inversións neste, neste transporte. Isto si se ve agudizado nos últimos tempos, digamos que estas premonicións se fixeron efectivas porque empezaron a baixar o número de frecuencias, sobre todo coas vilas máis próximas, si decir que toda a zona de interior de Ferrolterra, Ortegal e a zona da Mariña é unha zona bastante envellecida, eh, moitos concellos prácticamente é o único transporte público que teñen, incluso hai outros que poderían ter unha posibilidade de conexión, non o que se chama transporte intermodal, que de momento non é efectivo E, bueno, e, e tamén comentar bueno, que aparte das, eh, da falta de inversión eh, eh, bueno, nos últimos tempos eso, houve eh, falta de, de frecuencias que veñen moitas veces motivadas porque falta personal, bueno, traballadores e traballadoras, non? Eh, os propios empregados se van xubilando, faltan maquinistas, faltan revisores, faltan operarios, entón moitas veces os viaxeiros e viaxeiras se ven afectados e teñen que facer unha parte do viaxe ou a súa totalidade, pois eh, teñen que habilitar autobuses, incluso teñen que habilitar eh, taxis. Entón, eso sí que fai un gran trastoque porque unha liña que une concellos que están, bueno, están perdendo poboación porque de feito non hai unha aposta do goberno galego por un gran problema que temos, non que o rural que cada vez está máis deshabitado, incluso moita xente nova que se despraza para poder estudar, pois ve incluso o problema que vai a ter que ir a trasladar a súa residencia a Ferrol, non? que é a cidade, digamos, coa que, coa que ten máis frecuencia, incluso xente que se, bueno, que usa este medio de transporte para, para ir a traballar. Entón, eh, houbo mm, pois, eh, todos est, eh, estes incidentes que estou comentando se agudizaron a finais do 2015 e incluso a comezos deste ano o que levou a que os alcaldes e algún alcaldesa de todos os concellos afectados tiveran que facer reunións urxentes porque é un gran problema, porque non hai outra opción de transporte, non? Entón, bueno, se xuntaron, incluso, eh, bueno, se chegaron un pouco a avaliar que medidas debían a tomar e consideran que é moi importante eh, apostar por este tipo de transporte, xa digo que está eh, do desleixo, é tal o desleixo que incluso nos últimos anos os, pa, os temporais que padecemos, que, bueno, na zona norte se padece como moito máis, incluso en, ni, si, ni siquiera o que son as trincheiras da propia FEBE se chegaron a limpar. Isto que fixo, que, bueno, non se fai un mantemento das propias liñas, e se, se reduce a velocidade. Incluso, bueno, hai cuestións de un, de un rapaz que sale do Instituto de Ferrol e vai para a súa casa e un traxeto que son 32 km aproximadamente, pois lle leva dúas horas e pico, non? Xa é para ver un pouco co, como está a cousa. Si sei, bueno, eh, volvendo un pouco a xuntanza, que se tomaron medidas de priorizar este tipo de transporte, sobre todo polas características non, dos concellos de población envellecida para e tamén para a xente nova e a xente que vai a traballar e, bueno, se chegou incluso a priorizar e pedir unha xuntaza urxente coa Conselleira de Infraestructuras, non sei que quedou. Si comentar que a semana pasada volveu a haber outra vez dúas incidencias coa eliminación de dúas liñas e, de feito, tiveron que habilitar as pasaxeiras e pasaxeiros en taxis. Entón, un pouco a, as preguntas, eh, bueno, van por aí, non? Porque si vai apostar o goberno da Xunta pola defensa deste transporte, non, desta liña, que, bueno, un pouco particular, e se vai instar a fomento, non, a mellorar esta rede, non, que vai de, o que circula pola, digamos, a parte galega E despois, bueno, tamén o que ten que ver con modificación dos horarios, porque moitas veces fai imposible pois o uso deste transporte, non? Hai moita xente que non ten outra opción. E, bueno, e despois a outra sería un pouco que o mantemento da propia infraestructura, porque está, eh, bueno, deixado o desleixo do goberno. Moitas grazas. Gracias a vostedes, señor, señora directora xeral. Turno de réplica para a autora da pregunta. Señora Fernández, ten vostede a palabra. Eh, grazas, presidente. Bueno, sí, sí que a Xunta eh, no momento que FEBE, digamos, pasa a estar integrado dentro de Renfe, sí que marcou como prioridade que non servizo público e realmente cando é un servicio público non se pode mirar se si hai unos beneficios. O que sí parece que a liña eh, non sei se decir, bueno, nos últimos tempos polas incidencias me parece increíble, non? Que de feito que falte personal ou que non haxa prácticamente a, o que a propia máquina, non, locomotora, porque non hai pezas, non? Ou non hai personal pois técnico para poder amañar isto. E máis parece que está un pouco como deixado para no verán, agora non que empezamos a campaña de verán do turismo, pois sí que incrementan o con outra serie de trens, pois eh, facer unha visita turística, non? Para, sobre todo para a xente que vende fora. Evidentemente, a paisaxe moi bucólica, se si ninguén, se si dos presentes non, bueno, non coñecen, si, si convido, pero bueno, que hai unha población, de feito a comarca son 300.000 usuarios e usuarias potenciais non para para, usar isto. Despois, bueno, o que me falaba das frecuencias, evidentemente, sobre todo, eh, xa lle digo, eh, ten moitísimas frecuencias con San Sadurniño, que está a 20 km, que o que máis ten, incluso moita xente usuaria de Narón, porque non hai outro tipo de opcións. E despois, outra cousa que é moi, eh, moi importante, non? que nunca se fixo unha aposta real non? Polo, polo tren, eh, bueno, polo tren en xeral en Galiza e polo tren de proximidade cando os accesos das estacións sempre che deixan no centro de población, non? que para a usuaria e a usuario non? que usa este tipo de tren, pois é moito máis cómodo non? para, hora de, para ir a estudiar ou, ou non. E de feito incluso é eh, constatar non as curiosidades cando hai eh, acontecementos que se dan unha vez no ano, non como é o Festival Certa de Ortigueira que a mediados de xullo que mm, se multiplica, pois non, ahora mesmo non podría decir, pero pode andar sobre 50.000 persoas nunha vila pequeniña que non chega a 5.000, o número de trens habilitados que se fai e despois, bueno, que se cambia todo o, o servizo desa población que se, tamén incluso se traen outros medios de transporte públicos para poder acceder a Vila. Entón é eh, para que vexamos a importancia que ten o transporte público e realmente, eh, bueno, si me parece ben que se aposte, pero eu non acabo de ver esa aposta ao 100%, non? que teria que facer o goberno galego, sobre todo para perpetuar a poboación no medio rural, porque está desaparecendo. Moitas grazas. Gracias a ustedes, señora Fernández.